Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katharina und in diesem Video erfahren wir, welche Suchmaschinen es gibt und wie man eine Suche durchführen kann. Los geht's!